салицил кислотасы ак ийнеге окшош кристалдар пробиркага суу кошот салицил кислотасы эриген жок спирт кошуп аралаштырса салицил кислотасынын көбү эриди. суу спирт аралашкан эритмесин 4 пробиркага куябыз биринчи пробиркага темир 3 хлоридинин суудагы эритмесин куябыз эритме күлгүн көк түскө өзгөрө баштады Салицил кислотасы хелаттык лигант болуп саналат металлдардын атомдарына гидроксидтерге жана карбоксил кислоталарындагы дагы хелатировать кылат экинчи пробиркага кобальттын хлоридин кошобуз бирикме пайда болгон жок бирок салицил кислотасы чөкмө болуп чөктү ал спиртке караганда сууда начар эрийт 3-чү пробиркага никелдин сульфатын кошобуз комплекс пайда болгон жок бирок сууда салицил чөкмөсү чөктү 4-чү пробиркага жез сульфат 2 кошобуз комплекс пайда болгон жок жыйынтыкка келсек кычкыл чөйрөдө салицилде темир гана комплекс пайда кыла алат пробиркага солицил кислотасын эритүү натрийдин гидроксидин куябыз карбоксил группаларын о аш плюс алуу үчүн натрийдин гидроксидине темирдин үч хлоридин кошобуз эритменин өңү күлгүн көк түстөн күрөң түскө өзгөрдү карбоксил фенолдорунан турган темирдин комплекси пайда болду пробиркада чөкмө эмес эритме пайда болду натрийдин гидроксидине кобальттын хлоридин куябыз пробирканын ылдыйкы бөлүгүнө жаңы көк түстөгү кобальттын солициллаты пайда болду пробирканын үстүңкү бөлүгүндө чөкмөнүн өңү өзгөргөнүн байкап турабыз натрийдин гидроксидине салицил кислотасынын никелдин сульфаты менен болгон аралашмасын куябыз Салицил кислотасы эрип кетти жашыл түстөгү никелдин салицилат комплекси пайда болду натрийдин гидроксидине салицил кислотасынын жездин сульфаты менен болгон аралашмасын куябыз жашыл эритме пайда болду жездин салицилат комплекси пайда болду өңүнө караганда аниондук жездин комплекси пайда болду жездин жанында салицил кислотасынан эки калдыгы калды эми көңүлүбүздү 3-чү пробиркага борсак, үстүңкү бөлүгүндө эки валенттүү кобальт 3 валенттүүлүккө чейин кычкылданат саргыч түстөгү 3 валенттүү кобальт 2 валенттүүгө караганда бышык комплекстерди пайда кылат